asseoir avec l'écran Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Yeshua, et eh, eh, eh, Yeshua. deixo